Houd er rekening mee dat je de inserts echt op de plek aan de bovenkant, de, aan, de, aan de teen, zoveel mogelijk op dezelfde plek doet als dat ik zojuist heb aangegeven. Dus dat is, hè, dat is hier en hier. Je kan ze niet boven aan de teen zetten, helemaal. Want uiteraard, de boot ziet er zo uit. En op het moment dat je met deze jongens aan de gang gaat, moet je wel dit materiaal zo ver mogelijk naar voren duwen. Ja. En ehm, wat ik zelf heb gedaan, heb gemaakt of ja, gedaan, is rond deze gebruik ik een klein messing busje. Even kijken of ik het hier ook heb. Hier. Ja. Dus dan... Dus dan ziet deze er zo uit. Daardoor drukt dit als het ware tegen de boet aan en roteert het niet. En dan roteert het asje van de, van de frees eh, binnenin deze messingbus. En dan beschadig je de boet, de boet niet. En is het ook makkelijker uiteraard om te boren.